Welcome to 仏ハウス今日は難しいメニューなしの3分間でしっかりお腹のお肉を燃やしていくメニューをやっていきますよ お疲れ様でした